В ночь на 26 апреля 1986 года реактор 4 энергоблока Чернобыльской АЭС разрушился в результате мощного теплового взрыва. Подхваченная ветром радиоактивная пыль частично выпала на территории СССР, оставила очаги излучения в Европе и даже достигла берегов Америки. Последствия аварии оказались настолько серьезными, что правительство Советского Союза было вынуждено провести срочную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Зараженные территории в радиусе 30 километров от станции превратились в строго охраняемую зону полного отчуждения. После возведения железобетонного саркофага над разрушенным энергоблоком эксплуатация ЧС возобновилась. Доступность мощного источника энергии и отсутствие населения позволили создать на закрытой территории комплекс секретных лабораторий. 10 июня 2006 года зона внезапно осветилась нестерпимым светом. На несколько мгновений наступила полная тишина, и было видно, как в небе испаряются облака. Потом пришел страшный грохот, содрогнулась земля. Большинство военнослужащих, охранявших периметр, мгновенно погибли. 2007 год. Ученые до сих пор не могут дать внятных объяснений случившемуся. Экспедиции неизменно заканчиваются трагедией, редкие уцелевшие рассказывают о животных-мутантах, обладающих поразительными способностями. 2009 год. На территории зоны отчуждения по разным оценкам присутствует от одной до трех сотен неучтенных лиц. Эти люди называют себя сталкерами и занимаются в основном поиском так называемых артефактов, аномальных образований, за которые можно выручить солидные деньги. 2010 год. Несмотря на расположенные по периметру кордоны, сталкерство приобретает все больший размах. Но исследованы только окраины зоны. Попытки проникнуть к ее центру заканчиваются неудачей. В 2012 году сталкер по прозвищу «Стрелок» разгадал загадку выжигателя мозгов, мощного излучателя, способного разрушить разум человека, и отключил его. После этого сталкеры массово ринулись к центру зоны. Одни искали легендарный клондайк артефактов, другие — не менее легендарный исполнитель желаний. В изменившихся условиях Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о немедленном проведении спецоперации «Фарватер». Ориентируясь по заранее составленным картам аномальных полей, десятки военных вертолетов с десантом на борту взяли курс на ЧС. Несмотря на тщательную подготовку, операция завершилась провалом. Ни одна из машин на базу не вернулась. Для выяснения причин провала операции в зону направлен сотрудник СБУ майор Дегтярев, в прошлом опытный сталкер. С двухнедельным запасом провизии, автоматом и рацией для связи с центром он начинает свой путь вглубь зоны. Мужик, ты оружие-то спрячь. Привет, брат! она, короче, разговорки есть. Здравствуй. А вот такое вам как? Ну, удачи тебе. Как говорится, добро... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Со всеми вопросами вали к бригадному. Опа! Нарисовал. Живы будем. Пересечемся. Кончаю уже. Capaz Пошли все свободны. Все, мужики, отбой! Ничего добру пропадать, я так мыслю. Завалили уродов! Зап... сука, ты мне все отдашь! Противник! Ты урод! Гони артефакт! Дай ему прикурить, я обойду! граната! Ну, привет. Как говорится... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Здравствуй, сталкер. Ну как, узнал что-нибудь о Сороке? Да Гнев спрашивал все до задницы. Слушай. Вообще никаких слухов, будто и не было его никогда. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Да-да, прощай, прощай. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай. Нет, проваливай. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Не попадайся им на глаза! Что там показывает? Короче, артефактов малеха есть. Таких еще притаранить можем. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны, что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Ага, ну теперь все ясно. Валим их! Давай! h o s t i e t h e r Yeah! подогрева Слушаю тебе тебя. толкова. Ну... Здравствуй! засек логово. Давай скорее сюда. Я видел, как кровосос зашел в здание. Думаю, там оно логово и есть. Слушай, проверим, а? Люди внимательно. Они могут появиться откуда угодно. Закрой меня, а! Гляди, вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Коленки не расшиб, нет? Ладно, Сталкер, пошли. внимание. Проверим помещение. Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. В жмуриках такого не было. Так, Данилы тут нет. Ну, все, ребята, выброс, слава богу, закончился. Надеюсь, никто не пострадал. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, пошли глянем. черт, тут полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. С ними нужно что-то делать. knows Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Ну что, есть что-то новое? Давай, давай, не задерживайся. Ну, чтоб руки не дрожали. Ты это... Завыл чего? Так, балабонь быстрее, что надо? Ну типа привет. Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. привет! Привет, брат! Ну... Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Да Никуда не уходит. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Здравствуй, сталкер!